الإسلامية يقول هذه القناة تقدم نفسها على أنها مسيحية الأمر الذي يستفز مشاعر المسلمين ويخلق حالة من الكراهية تجاه إخوانهم المسيحيين والذين طالما عاشوا معا يعني بكل يعني بدون خجل ما عاشوا معا يتبادلون مشاعر الاحترام والتقدير <coughs> آه عايز أنوه أنا أنبر على كلمة اسمها الفتنة الطائفية هذه الكلمة آه، جريمة آه، كل شخص يقول فتنة طائفية هو إنسان مجرم في حق المسيحيين ليه؟ الفتنة الطائفية معناها طائفة قصاد طائفة بيتطاحنوا مع بعض بيضربوا في بعض بيموتوا في بعض فتنة طائفية نعم. انه في مجموعتين متكافئتين عددا وقوة فبالتالي انت خايف انه يتطاحنوا مع بعض خجلانين يقولوا الحقيقة في مصر أن الاضطهاد واقع على الأقباط الأقباط اللي بيقتلوا بيذبحوا بيهجروا بتحرق كنائسهم كنائسهم وبيضطهدوا في كل آه، يعني آه، مناحي الحياة وبعد كده يقول لك فتنة طائفية يا أخي اجلوا هذه ليست اسمها فتنة طائفية هذا اضطهاد واقع على آه، مجموعة أنت شايفهم أقل منك عددا وقوة ليس أكثر من ذلك